Battle Royale. Battle in style. Ooh. Huh? Uh, style. Battle Royale. Battle in style. Follow me. Follow me. Follow me. Hello, hello, hello, hello. क्या बोले क्या बोले मिल चलो अरे नहीं नहीं पीक चलेंगे अरे मिल चलो आपको तो जाओ भाई आप तो अरे पीक में ठीक है चलो अरे पीक से मिल जाओ ना फिर पीक से मिल चल जाओ ना ठीक है ठीक है उसको क्या इतना भाई पीक से मिल चला जाने का क्या उसको आप कितने नंबर है वैसे अबे है राजू भाई नाइनटी और हमारे इसमें आए भैया भाई नकली अज्जू भाई हो करिए अज्जू भाई हो क्या है भाई नकली होके रियल हो कितने नंबर हो अरे अज्जू भाई को बोल रहा हूँ नकली हो आप भैया चार नंबर है अरे बंदे हो सकते हैं देख के देख के आ जाओ आ जाओ हेलो नीचे आ जाओ नीचे नीचे आ जाओ नीचे बंदे आ जाएंगे भाई एक तक तो बंदा उतरा नहीं क्या इधर भाई कहाँ मारो कहाँ किसको मारो ये भाई जाने के लिए चलो चलो चलो भाई गिराओ इधर गिराओ चलो इधर गिरा दो जाएगा नहीं तो तू भाई जिंदा का भाई जाके भाई अलर्ज भाई तो नहीं की है अलर्ज भाई नीचे भाई नीचे नीचे अरे वो देखो सामने के साइड आ रहा है यार साइड में साइड में भाई आरसी में चले जाओ आरसी में अरे इधर के साइड बंद रहेंगे यार बंद है क्या ओके भाई चले जाओ ना और में ना ऊपर जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जितना कर दो वो लोग जल्दी जल्दी करो जी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी करो जी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी करो जी जल्दी कर ले लो कवर हाँ उस साइड बैठ जाओ कवर लेके बैठ जाओ आसान हाँ, होगी मारने के लिए आपको बहुत लेट तो मैं मैं तो नहीं अरे लाइक दे देना लाइक लाइक हाँ दे दे इन्होंने दे तो तो भाई एक गन दे तो देना हमको एक गन अज्जू भाई नाइनटी फोर भाई अज्जू भाई एक गन दे दो ना यार अरे अज्जू भाई अज्जू भाई एक गन दे दो ना अरे रोज भाई अरे अरे बंदे जिंदा कर जल्दी से जल्दी से अरे जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी करो बहुत ही ओपी रे खत्म कर दे खत्म कर दे नहीं तो जिंदा हो जाएगा भाई लाइक दे देना यार लाइक हां लाइक दे दो भाई लाइक दे दो जिंदा कर दूंगा हां लाइक भाई दे दे रिवाइव करो हां ठीक है ठीक है कर रहा मैं कर रहा हूं हम्म। भाई ऊपर से ऊपर अब थाम अरे आगे आ गया हो आ गया हो आ गया बाय एक मिनट हम एक मिनट जोरा एक मिनट थाम जोरा एक मिनट Thank you. <laughs> भाई किसी के पास कार नहीं थी डब्ल्यू गिरे Joy, Allah joy. Bunda bunda bunda. con nosotros. Point की तरफ जाओ आ जाएगा आ जाएगा मुझे आ रहा है जा एक इधर राइट यूज हो चुका ना वहीं पे जाओ वो आ जाएगा टोकन सात टोकन है सीधे जा ठीक है मशीन में चलता मैं मशीन में जाता ओके रुको मशीन कहाँ है मुझे देखने दो भाई मशीन तो कुछ नोट पे हुई कुछ लोग पे चला जाऊंगा ओके ओके ओके मैं चला जाता हूं एक सेकंड रुकना मैं एक सेकंड रुकना मैं चला जाता हूं सिर्फ एक सेकंड रुकना भाई कहां से आ करो तुम लोग कुछ लोग पसंद है क्या Kayu लग अरे पूरी टीवी अरे हट भाई मैं तो कोई आंटी को दे फोन लुकाई हां लाइव रिवाइव करने जा रहा हूं तेरा वाह पत्रकार श्री दास ठाकुर जाए First Blood. kill. Huh? triple kill. First Blood. Good job. First Blood. first blood. kill. Follow me. Kill. first blood. First Blood. First Blood. First Blood. Follow me. First blood. Double kill. Be patient. Follow me. Enemy spotted. Follow me. Follow me. first blood.